Olá, o meu nome é Daniel Gomes e vou apresentar o Arquivo.pt. O Arquivo.pt é um serviço gratuito que permite pesquisar informação do passado. Veja esta curta apresentação porque um dia o Arquivo.pt vai fazer-lhe falta. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português iniciado em 1715. A Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762. 300 anos depois, as suas publicações continuam acessíveis. Por analogia, o Diário Digital foi o primeiro jornal exclusivamente online português, iniciado em 1999. O Diário Digital desapareceu em janeiro de 2017. Após apenas 17 anos, como acedemos às publicações do Diário Digital? A web tem vindo a substituir a imprensa nas suas diversas vertentes. Contudo, toda esta valiosa informação desaparece rapidamente. 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. São assim também necessário arquivos para a web, para preservar a informação publicada. Para responder a esta necessidade, foi criado o arquivo.pt. O arquivo.pt é um serviço de preservação digital gratuito oferecido aos autores da web para que os seus trabalhos possam perdurar para o futuro. Note-se que o arquivo.pt só preserva informação de acesso público, respeita restrições de acesso impostas pelos autores e os autores podem abdicar do serviço quando desejarem. O arquivo.pt tem mais de 4 mil milhões de fecheiros preservados da web desde 1996. Como, por exemplo, a primeira página da web portuguesa, criada no início dos anos 90. E como é que qualquer pessoa pode pesquisar toda esta informação? Basta aceder a arquivo.pt pesquisar pelo endereço de uma página e receberá uma lista de todas as, as versões preservadas a partir desse endereço ao longo do tempo. Neste exemplo, podemos ver a lista de todas as versões preservadas da página rtp.pt. Para visualizar como era cada página em cada data, basta clicar numa das versões listadas. Podemos assim fazer viagens ao passado e ver como era o site da RTP em 2014, em 1999 ou reviver como era navegar pela web em 1998. Pode também pesquisar por palavras e receberá uma lista de páginas do passado que continham as palavras pesquisadas. O arquivo.pt pode ser-lhe muito útil para recuperar informação acerca de projetos, cujos sites entretanto desapareceram. Ou então, para enriquecer o seu CV, referenciando trabalhos importantes que realizou e que entretanto deixaram de estar disponíveis online. Note que 60% dos sites desaparecem após apenas dois anos. Cada vez é mais frequente que as publicações científicas citem recursos online complementares. Contudo, estes recursos também desaparecem rapidamente, o que é gravíssimo para a validade científica das publicações, porque pode mesmo impossibilitar a reprodução das experiências realizadas. O arquivo.pt pode ser útil em todas as áreas, preservando recursos científicos complementares disponíveis online. Mas quanto vale a informação preservada pelo arquivo.pt? É uma pergunta difícil de responder, porque varia consoante o valor que cada pessoa ou organização atribui à sua própria informação. Contudo, estimamos que o valor investido no desenvolvimento dos websites preservados pelo arquivo.pt foi de 216 mil milhões de euros. Este valor é superior ao produto interno bruto de Portugal em 2016. Portanto, a informação publicada através da web é valiosa e merece ser preservada. E todos nós podemos contribuir para preservar este património. Por exemplo, sugira sites para serem preservados. Quando publique informação na web, siga as recomendações para que esta informação possa ser preservada para o futuro. Se ficou interessado em saber mais, assista às formações gratuitas promovidas pelo arquivo.pt. Existem três módulos disponíveis. O primeiro é acerca do serviço de pesquisa o segundo, acerca de como publicar a informação por forma a que possa ser preservada. E o terceiro, acerca de como processar a informação de forma automática. Inscreva-se na lista de e-mail do arquivo.pt para se manter atualizado acerca das últimas novidades. Agora, convido a viajar ao passado com o arquivo.pt. Experimente!